እንዴት ናት ደብረ ብርሃን? ደብረ ብርሃን ደህና ናት። እና ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ አበባ ውስጥ ምን ነገር የለም ማለት ሰላም ነው። ምን ነው ምን ሰማች? አረ ወደዚህ ተጠግተዋል እ ተጠግተዋል ሸዋሮቢትን እንትን ብለው ወደ ሰላ ድንጋይ ምናምን ገብተዋል። ሸዋሮቢትን አለፏት? አይ ሸዋሮቢትን አዎ፣ ወደ ሸዋሮቢት ገብተው እንትን ወታደሮቹ ወጥተው ሰላ ድንጋይ ላይ ራሱ የተወሰኑ እንትኖች እየታዩ ነው አሉ። የእነሱ ኃይሎች። አዎ መንግስት ምንም እየሸሸ ነው። የሚገርም ነገር ደብረ ሲና ገብተዋል። አይ አልገቡም። ደብረ ሲና መከላከያው ገብቶ በቃ ምንም በቃ ሻሽ ቀጥታ ወጥቷል። በቃ ዝም ብሎ ለምን እንደሚወጣ ለምን መቼ ነው የሚዋጉት? ወይ አልተዋጉ ወይ አልተከላከሉ፣ መሸሽ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ አካሄድ ነው ከአሁን ጊዜ መጣሉ። ደብረ ሲና አትወጡም? በምንድን ነው የምንወጣው? ምን ተኩስ ሰምታችሁ ነው የወጣችሁት ወይስ እንደው ምናልባት ይገቡ ይሆናል ብላችሁ ፈርታችሁ ነው? አዎ ከተኩስማ ያው አለ ያው ገብቷል። ደም ወጣኛ ሰውቲ ነገር ሰላም ነው ኢንስፔክተር። ሰላም ነኝ ጎበዝ፣ ሰላም ነኝ። ደብረ ብርሃን በእግሬ እየመጣሁ ነው። ወደ ደብረ ብርሃን እየመጡ ነው። ምን ህዝቡ ለቋል እኮ ወደ ደብረ ብርሃን መጥቷል። እርሶስ? እኔ መጥቻለሁ። በእግር እየገቡ ነው አሁን አሁን በእግሬ እየገባሁ ወደ ቀይ ወደ ባቄሎ አካባቢ ነው። ትራንስፖርት የለም እንዴ? ይገርማል። ቀይት መጥተው እነሱ ቀድመው መጥተው ወታደሮቹ